5 дугаар сарын төлөөлөлтийн бичлэгтээ тавтай морил Тэгэд энэ удаагийнхаа 5 дугаар сарын нийт одоо нүүр хууцуудыг тий төлөвлөлтийнхөө нүүр хууцуудыг бэлтгэхдээ би урд өмнө нь сонгож байгаагүй цоо шинөнгийг сонгож хийсэн байж байгаа. Тэгээд цоо шинээр бас нэг туршиж үзэж байгаа нэг зүйл нь болохоор шаблон ашиглаж ер нь сүүлийн үед төлөвлөлтийнхаа нуур хуцуудыг бэлтэж байгаа. Ер нь шаблон ашиглах надад бас айгүй дэжгүй таалагдаад байгаа. Тэгээд зарим нэг төрлийн одоо тий хэлбэр одоо тийм гой гой хэлбэр дүрс юмнуудыг а яг хүн өөрөө хэрвээ зурч чадахгүй тиймэрхүү хүмүүст бол иймэрхүү шаблон бол бүр айгүй хөнгөвчлсөн дээрэс нь бас цаг хугацааг бас аюул хэмнэж өгсөн аюул дэжгүй одоо тийм шийдэл юм шиг надад санагдаад байгаа. Сүдэв За тэгээд энэ удаагийн 5 дугаар сар та бүхний харж байгаа ачлан би юм нүүр хууцыг бэлдэж өгсөн. 5 дугаар сар гэж өчөөд тэгээд 5 дугаар сарынхаа календарыг доор нь бичиж өгөөд тэгээд энэ үрийнхаа доотлын одоо тий хэсэгт нь болохоор яг 5 сарда зорж байгаа зорилгоо бичиж өгөхөөр ингэж зорилго бичих юм хэсгийг гаргаж өгсөн. Тэгээд эндээ бол би одоо жилийн өмнө л нэг зорилго тавьдаг байсан бол энийг 12 хуваагаад 12 сар болгон сар болгондоо яг төвлөрч хийх тэр зорилгуудыг жижиг жижиг зорилгуудад ингээд бүтэн жилийнхаа зорилгыг нэгсэндээ задлж өгөөд яг одоо энэ сард би юун дээр төвлөрөх вэ гэдэг дээрээ одоо онцгойлон төвлөрөх зүйлээ тусгаж өгөх зорилттой юм зорилгын хэсгийг гаргаж өгсөн. бүр их артистик байдлаар ингэж маш их цагийг бол би bullet journal-да зарцуулахыг бас төдийлөн хүсдэггүй. Тэгээ аль болох юм минималист тэгээд энгийн тэгээд аюу хурдан байх юмсан гэж би ерөөхдөө боддог. Тэгээд энэ шаардлагад маань ерөөхдөө шаблон бас аюу дэжгүй тохироод байгаа. Тэгээд цаг хугацааны их удаан ороод ахгүй мөртлөө ингээд хөнхөн тэгээд ингээд юм хөрхөн болгочод байгаа болохоор би шаблонд сүлээд аягүй дуртайгаад байгаа. 5 дугаар сарын маань үндсэн энэ нүүр хуудас маань нийт ингээд 6 мөр олцоод тэгээд яг энэ нүүрэн дээр маань багтахгүйсэн учраас би эхний нэг нэг хоёр өдөр буюу тий эхний хоёр өдрийг би дөрөвдүгээр сарынхаа төлөвлөгөөрөө оруулж өгсөн. Ингээд нийтдээ 5 мөртэй ингээд яг өмнөх юунууд шиг ингээд хэмжээг нь жижигрүүлэх шаардлагагүйгээр ингээд тохирч исэн учраас би ийм байдлаар оруулж өгсөн байгаа шүү. Тэгээд эхний хоёр өдөр маань тэртээ тэргүй амралтын өдрөө таарсан. Хагас бүтэн сайн таарсан учраас нэг их э, ахтар юм төлөвлөгдөд байхгүй учраас яг 4 дуус сарынхаа төлөвлөгөөний араас яг ингээд хоёр нүдэ оруулаад өгчихсэн байж байгаа. Зуршлын хувьд гэх юм бол би нүдэд ингээд тий зөвхөн одоо юу гэдгийг тухайн зүйлийг хийсэн ч гэдэг юм уу тэгж тэмдэглэхээс илүү арай илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах гэж бодоод а харцангуу ингээд нэг нүдийг нь томоор хийж өгсөн байж байгаа. Тэгээ жишээлбэл одоо йог хийсэн ингээд их юм бол би 30 минут хийсэн ч юм уу 5 минут хийсэн ч юм уу те тэр цаг хугацаагийн ч юм уу эсвэл одоо гадаа гүйсэн гэвэл би нэг 2 км гүйсэн эсвэл 5 км гүйсэн гэдэг энэ эсвэл нэг 30 минут гүйсэн ч гэдэг юм аа нөгөө илүү нөгөө детальчилж нарийн тусгаж өгөхийн тулд би нүднүүдийг нь арай жоохон томмоор ингэж хийж өгөөд тэгээд арай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг ингэж багтааж өгөх юм бол тий дараа нь эргээд ингээд тухайн сард би хэр зэрэг өдөртэй актив байсан бай гэдгээ илүү дэлгэрэнгүй харахад тохиромжтой юм шиг санагцсан. Түүнээс зөвхөн хийсэн хийгээгүй гэдэг тэмдэглэгээ бол бас яг тийм нэг тухайн зуршлаа зуршлаа би хэр сайн хийж байгаа вэ гэдэг тэр одоо мэдээллийг юусаа агуулахгүй байгаа учраас энэ бол айгүй тийм жоохон учир дутагдaltaй юм шиг надад санагдсан. Одоо эхний ээлжинд бол жишээлбэл яг ингээд тий йогч гэдэг юм уу эсвэл гүйхч гэдэг юм уу тодорхой нэг зүйлийг ингээд өдөр тутамдаа би юм хөвшил болгохын тулд одоо habit track-ийг бас нэг ашиглаж болно. А дараачийн шатны гэх юм уу дараагийн удаад юу вэ гэхээр одоо йогийн хувьд ч юм уу зарим нэг зүйл бол миний хувьд бол ингээд зуршил болчихсон. А гэхдээ би одоо өшөө илүү юм ахиц гаргамаар байна. Эндээ өшөө илүү юм одоо тий одоо илүү зүйлийг ингээд тусгаж өгмөр байна гэж бодож байгаа учраас би энэ habit tracker-ыг илүү юм дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулдаг тийм байдлаар одоо сүлээд хөтлөхийг бол илүү төдсжээ. дараагийн нэг сар болгоныхоо төлөвлөлтийн нүүр хуудсуудад оруулж заавалжгүй оруулж байгаа нэг нүүр бол талархлын нүүр хуудас байж байгаа. Тэгээд өдөр алган нэгээс гурван зүйлийг одоо тий талархж байгаа нэгээс гурван зүйлээ олж бичээд тэмдэглээд явахын арга. Тэгээд тогтмол ингээ бичээд ах юм бол ер нь бол маш их юм эерэг үр дүнтэй ийм арга барьж байгаа ялангуяа сүүлийн үед энэ сошиал ертөнц маш өчтэй хөгжсөний улмаас хүмүүс ингээд нөгөө хүмүүсийн одоо сошиал ертөнцид бол яг үнэндээ бол ингээд хүмүүс бол харуулахыг хүссэн зүйлээ л харуулж байгаа тийм гэтэл юм бараан талаа бол хизээч ингээд тэр болгон харуулад байдаггүй. Тэгэхээр зэрэг нөгөө залуу өсвөр насны тийм залуу хүүхдүүд маань тэрийг ингээд ерөөхдөө ингээд нөгөө харж байгаа зүйлээ яг бодит амьдрал юм шиг ингээд илүү хүлээж аваад Тэгээд нөгөө өөрийнхөө амьдралыг, өөрийнхөө байгаа зүйлээ ингээд дутуу тий дутуу байгаа юм шиг санагдаж бусадтай өөрийгөө ингэж харьцуулах тиймэрхүү талын юм сэтгэл зүйн эмгэгүүд ч юм уу тиймэрхүү зүйл яг үндэ ингээд нөгөө сүүлийн үед сошиал маш өчтэй хөгжиж байгаа энэ үед ингэж аа тий түнтэй холбоотой юм сэтгэл готролч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйл үүсэх юм байдал бол маш одоо өндөр болсон. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад жишээлбэл одоо бид нар талархлын тэмдэглэлийг ингээд тогтмол хөтлж байгаа юм бол ядчил өөртөө байгаа юм маш жижиг аз жаргалыг хүн ингээд олж харж чаддаг тэрэнд өөрийгөө тасгалжуулах хэрэгтэй гэх юм уу? Тийм агуу тийм эерэг ач холбогдолтой. Тийм болохоор ер нь бол тий үр дүнгүй юм шиг санагдаж болно яг дөнгөж бичиж хэлж явах үедээ тэгээ хамаагүй заавал ингээд бүр дадлаа болоход бичээд агараа гэж зөвлөмөр байна дараагийн үр хуцаал брэнд ам буюу тэ тухайн сард тохиолдсон ямар нэгэн өдөр заах ямар ч боломжгүй тиймэрхүү тохиолдсон зүйл эсвэл аюугаас нэг юм тэмдэглээд авах хэрэгтэй үе юм уу гэсэн үед бол яг энэ нүүрэндээ нүрэ бэлэн ингээд сайхан нэгээд бичээд бичээд явхад аюу тохиромжтой юм нэг нүрийг гаргаад өчгөр нь зүгээрээдэг. Тэгээд дөгнөлт гэсэн нүүрэн дээр бол тэ нөгөө бүтэн жилийнхаа зорилгыг одоо шин он гэлэхээр л бид нар аюу гоё юм зарлага тавиал Тэгэл нөгөө шинэ он дундаа ороод ирэхэд ингээл мартагнаал эхэлдэг биш. А шинэ он тавьсан зорилгоудаа би улирал улирт нь ингээд жижигэр задлаад тэгээ дараа нь дахиад сар болгондоо ингэж задлаад тэгээ тухайн сардаа ингээд зорж байгаа зорилгоо биелүүлсэн хэр биелүүлсэн бэ гэдгээ дүгнээд дараагийн сардаа жишээлбэл тухайн сард би ямар зорилгыг биелүүлж чатаагүй бэ гэдгээ дүгнээд дүгнэлтийн хэсэг гаргацсан байхan бол дараа сар руугаа жишээлбэл би юуг ингээд авч явах уу гэдгээ юуг авч явах уу юуг нь орхих уу гэдгээ бол дараа сарынхаа төлөвлөлтийг гаргахад бол айгүй нэмэртэй байдаг ийм дүгнэлтийн нүүр хуудас байж байгаа. За ингээд 5 дугаар сарын маань нүүр хуудаснууд ямар болсныг өдрөө харцгаая.